Online Gospel Fest. Hallelujah. Hallelujah. Uh, mshukuru Mungu sana ambaye amenipa nafasi mchana wa leo kusimama mbele yenu, lakini kipekee nimtukuze Mungu kwa walimu waliotangulia na kazi njema ambayo wameifanya, yaleyote ambayo Mungu amewawezesha kuyafanya, lakini zaidi pia ninafurahi kumwona mtumishi wa Mungu Mwinjilisti nule Mungu akubariki sana baba, ametulea tangu tuko form 5 huko many years ago. Kwa pengine tunavyoonekana hivi, kuna michango ya hazina ambazo Mungu ameweka ndani ya mtumishi wa Mungu. Majina yangu naitwa Elisha Twisa, ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Arusha Referral Medical Center wengi mmezoea kuita seriani ya mjini. Niko hapo, tunatumika na mtumishi wa Mungu wako. Nimeingia kwenye industry hii mwaka mmoja na miezi mitatu iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si daktari, sawa. Kwanza nimesoma PCM, ukirudi nyuma zaidi nimesoma shule ya ufundi. Those days hatukuwa na biology. Unaweza ukaona career wise nilikuwa niko mbali kidogo na biology. Kwa kihalali ilitakiwa niwe engineer wa umeme. As per background. nimesoma shule ya ufundi O level, nikasoma PCM na nilichaguliwa kabisa kozi ya electrical engineering, lakini ndani yangu sikujiona kama engineer. By then nikawa natafuta sana nisome economics. Palikuwa na vyuo viwili tu vinafundisha economics those days, na mwaka wetu tuliingizwa intake mbili. Sisi ndio intake ya mwisho ya kukaa form 6 mwaka mmoja mtaani. 2005 tukakusanywa intake ya form 6 ya, ya 2004 na intake ya form 6 2005, kwa chances zilikuwa za kugombania. Kwa hiyo nikaopti kwenda kusoma kinacho relate kidogo na wasibu, kinacho relate kidogo na economics, nikaenda kusoma wasibu. Sawa. Kwa hiyo from accounting nikaja baadaye nikafanya kazi, bado sikujiona mwasibu, japokuwa nilikuwa mwasibu mzuri kwa kazi sikujiona kuwa nani eh, anafanya kazi lakini huoni sawa kama uko well utilized kwenye profession. Baadaye nikaenda nikasoma MBA. MBA nimeisoma baadaye, nilishaona kabisa keria keria yangu inaenda kwenye leadership au kwenye strategic roles kwa kipindi chote nikiwa mwasibu, kwa sababu ya muda mfupi, nitajaribu kugusia mambo machache. Naomba ni share experience, afu utasimenti mambo machache. Nikiwa World Vision nilipo realize kwamba si, si mwasibu, nikamfuata bosi wangu mmoja, nikamwambia bosi, akiweza kunitoa kwenye finance unipeleke kwenye program program, ndio watu wanaandika miradi eh? wanaoandika maproposal, wanaosimamia miradi, wanaoandika ripoti na vitu mbalimbali. Nilikuwa naona rafiki huko, nilipoomba kwamba naomba ni move kwenda upande wa programs, ilinigharimu kwenye programs, sikuenda growth, pia ndani ya finance ilistaka kwa kuna watu wanakuja chini yangu which I was considering I was better than them, wakawa wanakuja na panda juu yangu Sawa? Shangaa meneja huyo ameondoka, anachukuliwa mtu chini yako, anawekwa juu yako. Until nilipo realize kwamba ni kweli natakiwa nitoke finance, lakini sio sasa, nikabidi nisafishe mazingira. Ndipo nikagrow sasa in a short while, nikagrow kwenda kuwa finance manager na vitu vingine vikafuata kwa baadaye. Nikatoka nikafanya kazi kwenye kampuni nyingine hapo katikati, nikaingia kampuni ya mwisho ambayo nilifanya kabla kuingia hospitalini. Nilipoingia kwenye kampuni ya mwisho, nilipofanya mwaka mmoja tu, shida ile nikarudi tena, kwamba sioni nikiondoa nini finance. Nikasema nataka changamoto kubwa zaidi kuliko nini finance. Kwa nikapewa role kubwa sana yenye portfolio activities nyingi ya maeneo kama manne pengine ambayo natakiwa kusimamia idara kama sio tano na sita. Kwa nikawa nafanya hapo town nikaomba kuwa mwenyekiti wa bodi mahali. Katikati ya kuwa mwenyekiti wa bodi mahali, nikawa approach kwenye role iliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana nimeendaenda hivyo, ninataka kumaanisha nini? Kwa nini nimeongea haya ambayo nimeongea? Inawezekana unakuwa shehe sasa hivi na kuwa unapenda kuzungumza wewe hapo sana, uko chuo unaenda uko chuo unasoma kozi gani? Clinical dentistry. Haya, dada unasoma unasoma au ndio unaenda chuo? Eh, wewe mwenyewe Well, someone was given film and television. Wow. Aha, interesting. There are people who was given. You should have been nataka nikuone wewe ni nani. Si sawa? Yaani sihitaji kutishiwa, unajua na masters na nini. Sasa hivi they are not a priority. Sio kama vitajiki, lakini sio kitu cha kwanza cha kuangalia kwa mtu. Kinachotafutwa kwanza, wewe ni nani? Napoongea na wewe namuona nani? Ndio kitu alichokuwa anasema mwalimu aliyetangulia, character. Sawa? na vitu vingine vingi. Umejiprofile vipi? Mambo mengine nje ya profession yako unayajua kwa kiwango gani? Unaijua dunia iko wapi? Sawa? In terms of development. Sasa hivi hapa tunaongea huko kwetu ni bahati mbaya. Hizi curriculum zetu hizi ni too old, too old. Very old school. Wenzetu kwa nje wametoka kwenye elimu za mashindano. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, very old sawa very old. Sasa hivi nchi kama Finland, nafikiri sehemu kama China wana emphasize kuanzia darasa la kwanza na la pili. Falsafa iliyoko sasa duniani sio competition, ni partnership. Mwambie jirani yako partnership. Hakuna namna unaweza ukashinda peke yako, sawa? hakuna namna unaweza ukasurvive peke yako definitely unahitaji strength za watu wengine wa complement weaknesses nazo, ndipo sasa unakuwa mtu fulani, ndipo sasa unakuwa kitu fulani. Nimesoma kwa hesabu MBA research, sisi kila mtu anafanya research yake mpaka sasa nafikiri ndio hiyo. At the very same time nilikuwa na mtu ofisini nilipokuwa anafanya alikuwa anasoma New York University, hata material to exchange, nikataka nijue sana nasoma MBA hesabu kwa huko kwetu nimeonekana ni chuo kikubwa. Nikasema kikubwa compare to who. Sawa? nipo yule mtu mwingine anafanya MBA nikamwomba material. Na nikawa interested. Research inafanyaje? Walishatoka. Research wanachukuliwa watu watano sita. Mnakabidhiwa organization fulani. Start on this organization. Come up with a problem which is facing the organization na mdevelopu mpaka business plan, sawa? Kwa hiyo sio academic tu, lakini ufanye kitu ambacho kinakuwa na impact kwenye business. Kwa hiyo utaona bado sasa hivi kwetu sisi tuko kwenye kushindana, sawa? Wa kwanza, wa pili, mimi mzuri kuliko wewe, niko bora zaidi ya fulani. Falsafa hiyo imetawala maisha yetu yote, ambayo kwa sehemu kubwa ina encourage au na promote ubinafsi, sawa jamani? selfishness sawa lakini ukishajua siwezi kufanya kitu peke yangu sini sawa namhitaji mtu mwingine nahitaji mtu mwingine nahitaji mtu mwingine definitely hakutakuwa level ya selfishness inakuwa nini na ndicho chanzo cha umasikini wetu sawa yani falsafa ya maisha imejengwa kwenye mashindano sometimes kwani unaenda kununua nguo unaonunua kwa nini unanunua simu unanunua? Sawa? Yaani hiki kitu kiko kwenye kila aspect ya maisha yetu. Unafanya niwe kama fulani. Nafanya nionekane bora kuliko element ile ya competition. Sawa? Sasa hivi hatuko kwenye hiyo dunia. Dunia tuliyopo ni ya partnership. Ni nini kinafuata baada ya wewe kutoka chuoni? Baada ya kutoka chuoni maisha na kugawa sawa. kuna ambaye unatafutwa, kuna ambaye unatafutwa, si ndivyo? Kuna vio kama kwa Marekani, Yale University, Harvard, siku ya graduation makampuni anaenda kwenye market come work, come work with us, tuna hiki, tuna package, tuna beautiful working environment, tuna hiki na hiki, si sawa? Lakini kuna sisi wengine tunaenda kugonga milango kwenye nini, ofisi na basha zetu, kwa maisha yanatutofautisha baada ya chuo, kutokana na aina ya mtu ambaye umejijenga ukiwa wapi? Ukiwa chuo. Ninataka kumaanisha nini? Kile unachokisoma darasani ni sehemu ndogo sana ya mahitaji yaliyopo duniani, sawa? Yaani silebasi iliyopo, na bahati mbaya sana, bahati mbaya, sawa watu wazuri wengi competent ambao walitakiwa kivioni hawako vioni, si ndivyo? hawako mashuleni, si sawa? Ambayo inatakiwa tuchukue cream kama huyu ni the best kwenye kitu fulani, inatakiwa tumriteni shule au tumriteni hapo chuo, hawabaki kivioni, sawa? Sometime ina happen, unayefundishwa naye competence level inaweza siwe kule liko, si sawa? Kuruka kilichoko duniani na kile ambacho anakipata darasani vimeachana. Nilikuwa naangalia mfano mmoja samani, ni mtaje mtumishi wa Mungu Mwalimu Christopher Mukaseka kijana wake marehemu alikuwa anamwandaa kuja kuwa mchumi, sawa? Hakusubiri tu ampeleke chuoni kusoma kawaida, si sawa jamani? Alianza kwanza kumpa vitabu nje ya anachofundishwa chuoni, masai some kitabu, unaendekee sana ni nini kilichoko kwenye hicho kitabu. Akaanza kumexpose, aanze kuona huku duniani kuwa mchumi maanisha nini, kuwa mchumi unahitaji ujue nini unahitaji uwe na kitu gani? Hivi sasa hivi uchumi, tunapozungumza uchumi ni wapi? Kwa mfano, mtu anataka kuja kuwa kiongozi, anataka kuja kuwa CEO. Sasa hivi unatakiwa umejua nchi gani duniani inaongoza kwenye management, si sawa? Lazima ujue unataka kuwa daktari, nchi gani sasa hivi in terms of practices za kidaktari, nchi gani ambayo ina influence industry ya health, si sawa? ni film ni television sawa nchi gani ambayo sasa hivi inaongoza je katika hiyo nchi kuna vitu gani kuna makampuni gani yanachofanya ninachokifanya sawa ili challenge kwa sababu ukiishia kukimbizana na syllabus ya chuo peke yake is likely unaweza ukaachana na soko sawa yaani kweli vya darasani viko mali fulani lakini soko liko juu zaidi yako kwa ambacho unataka kukisoma kifuatilie nje ya kile ambacho nafundishwa darasani. Sasa hivi nikauliza, wangapi tuna account LinkedIn? Wangapi tuna account LinkedIn? Unasoma chuo tani? Unajua kwanza LinkedIn ni nini? Na yeye ila Facebook, wangapi tuna account? Wangapi tuna account Facebook? Facebook, upeni Mungu. Wangapi tuna account Facebook? Kwa wenzetu wengine nyinyi mnatumia nini? Mnatumia zile za China WeChat nini? <laughs> Eh? <laughs> Sasa hivi ni muhimu tafuta LinkedIn, create portfolio yako pale. Sawa? Hata kama unaingia mwaka kwanza chuo, kuna baadhi ya professions nyingi ziko mle ndani kwenye LinkedIn subscribe, unapata update, unajua ni nini kinaenda wapi. Wewe unasoma uchumi, so unachukua economics and finance, yaani natarajia kila mwezi angalau unasoma ripoti ya World Bank kila mwezi kwamba dunia kiuchumi inaenda Unasoma mataifa makubwa kiuchumi, China, hivi vita vinamaanisha nini? Ni mambo ambayo lazima wewe sasa, simama kwa mchumi uyafuatilie kidaktari, mwanasheria, the very same. Unaweka mgapi kwa? Kuuliza swali, ni very personal. So what Unaweka mgapi? Hmm? 17. Good. Bro, unaweka Unaonekana Gutierre, decolte. tumepishana nafikiri ni wiki kuzaliwa, ameshakaa ameshakaa ameshaishi nchi nane duniani, ameshafanya kazi makampuni sijui sita saba, mpaka anakuja kuanzisha la kwake. Mimi ndo nimeweka televisheni we nimekaa miaka yangu sawa. Yaani nakuja duniani unatoka kifua mbele, unajiona katika wafanyakazi wazuri, naende nini, ah, dunia iliko ni mbaya Kumbe ni bora katikati ya watu ambao sio nini, so. Ni kwa nini nimeuliza umri? Jiulize mtu wa umri wako wewe aliyeko nchi zingine anafanya kitu gani? Wenzetu wazungu wanaoa at 23, si sawa? ndo miaka anafanyaje? Wanaanza familia, yaani alisha alishamaliza chuo, ameshafanya kazi, ameshakuwa stable tayari ameshingia kwenye nini? Commitment za nini? Za familia. Kwa usijione ni mdogo. Ukiwa na 15 years, ukiwa na 17 years, wewe una miaka ya kukutosha. Kuna watu miaka michache inayofuata baada ya wewe wana majukumu nini? Makubwa. Kunaomba tuondoe ile comfort zone ya kujiona kwamba muda bado, najua nina muda, nitafanya kesho, nitafanya ya kufanyika leo yafanye leo. Sawa jamani? Sawa. Pili, kuna wenzio ambao very katikati ya nafasi wanazopata chuoni. Nina rafiki yangu yuko Dar es Salaam sasa, yeye alisoma Harvard, sawa akiwa mwaka wa pili anatoka mwaka wa kwanza anaingia mwaka wa pili, akadesign mradi wa kutengeneza umeme kutoka ardhi wakapewa na World Bank, nafikiri ilikuwa dola laki saba. Yuko mwaka ngapi? Mwaka ngapi? Wa pili. Tayari na nani nini? Project. Kwa tunapozungumzia professional au career development per se, sio baada ya kumaliza chuo. Nataka ikae hicho. Sasa hivi ndio unaweka foundation. Cha kwanza competence wise, lakini cha pili skills, cha tatu information na exposure kiasi gani, sawa? so, expose yourself kwenye vitu vingi vitakusaidia kukua mkimya. Lakini la nne, naamini pengine wenzangu asubuhi wamegusia networking. Sawa? Nani anakujua wewe? Who can stand to describe you in your absence? Yani, nani anaweza akakaa kwenye viatu vyako? Kako unaitwa nani? Nani? Nani anaweza akasimama Dennis haupo? Dennis namfahamu, ni kijana mzuri, ni kijana mwaminifu, ana bidii ya kazi, ana uwezo. Nani anaweza akasimama kukuelezea wewe haupo? Okay, stand in your absence. Kwa angalia portfolio yako, watu ambao unainteract nao na kuhusiana huko, tunasema your network is your net worth yaani marafiki, mtanda marafiki ulionao ndio utajiri utajiri wako. Hakikisha utakuwa na mahusiano na watu wa maana, sawa? Nimalizie pointi ya mwisho, tuende kwenye discussion. Kuna mambo mawili ya muhimu sana ambayo ndiyo yana mtu akikuuliza labda swali, ngoja nianze na swali. Kaka, kaka, tofauti ya sisi na nchi zilizoendelea Ulaya na hizi chache za Asia ni nini? Hebu jaribu. Simama, Give it try. Jibu lolote ni sawa, wewe simama. Tofauti yetu sisi na nchi ambazo zinaendelea ni Kwa mtazamo wako, naruhusiwa kusema chochote. Simama tukusikie kwa sauti. Eh? Ngombani. Le quali nuovo bene. naitwa Daniel Malisa. Tofauti tofauti kubwa, asilimia kubwa huko nje wanaamini katika vipaji katika vipaji na yani wanatumia vipaji kama sehemu ya kujiendelezea kimaisha. wengine wako mbele kwa sababu walitangulia kujua uchumi, shughuli za ndio nchi ya Singapore sawa, ndio ilikuja kuchukua mpango wa maendeleo wa kwetu hapa miaka ya sabi na kitu, wameenda kuimplimenti mpango tuliokuwa nao. Ilikuwa maskini kama sisi, lakini tofauti ya miaka 30 40 Singapore iko uchumi mwingine sisi tunaendelea na hali yetu. Kwa hiyo kama ni historia, inawezekana isiwe isibebe sana, basi hapo itakuwa ni sababu za kisiasa Haya, asante. Malizia mpaka hapo, hapo sasa ni sisi. Bwana asifiwe. Amen. Majina naitwa Gervas na tofauti nayoona asilimia kubwa ya Watanzania tunaamini kwenye kuajiriwa kuliko kujiajiri kwa mnavyoamini. Hebu tuishie sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye kampuni ya Barrick, sawa? Kampuni ya Barrick si kampuni ya Gold eh? pale unakutana na mtu hajui kwenda shuleni hata darasa hili, ila yeye amekulia miguu sawa? Akiuona mwamba tu hivi, sawa? Akiona tu mwamba anakuelezea hapa pana goldi na madini aina gani na yako mbali kiasi gani, haitaji mashine, sawa? Lakini ajenda darasa hili haya, ukiangalia nafikiri kuna baadhi ya majibu yametolewa, ni kama tumezinclose mindset zetu, sawa? tumezinga de mindset zetu na vitu fulani ikitafsiriwa kama ndo mafanikio. Nikuulize swali, mtu wa kawaida kwenye tafsiri yetu ni mtu gani? Yaani kwamba huyu ni mtu wa kawaida Right. tumetoa CEOs wangapi, sawa? Lakini pia kwenye list ya mabilionea bora wa dunia tunao wangapi? Ndio nchi zinashindania hapo. Kwa wao hawataki sana hizi ajira kwao, it's not that much a big deal, kwa sababu ukitengeneza ma CEO wengi una multiply ajira nyingi. Kwa kipimo kizuri kwao ni watu wangapi wamefungua makampuni yao Watu wangapi wamefungua biashara zao? Hao ndio kipimo kwao, sawa, si vinginevyo. Leo hii hapa mnaonaga wanakuja kama volunteers, si mnaonaga kwa sababu wengine tunaishi nao Mwanama huko, si tunaishi nao hata huyo bosi wangu niliyewaambia ni agent wangu alikuja akakaa kijenge kama volunteer, alipo explore opportunities kule kwao, wana miundombinu ya kusupport innovation unarudi unaandika proposal, unapewa grant ya dola elfu kumi nenda kafanye business plan. Sawa? Simeleta kama concept note, kama idea kwamba kuna hiki nimekiona, kina hivi, kina hivi, kina hebu nenda kaje kakusanya taarifa za kutosha, dola elfu kumi hapo. Akisharudi huku, anaporudi kwao kule, kuna watu wanaitwa angels investors, kuna foundation habari anapata mahali pa kufanyaje pa Lakini leo hiyo una WhatsApp, una idea unaanzia wapi? Nenda benki, sawa? Lete bank statement ya miaka miwili iliyopita, sawa? Lete kitu fulani, lete kitu fulani. Kwa pia infrastructure yetu inawezekana pia inachangia, lakini mna nafasi nyie sasa ya kufanya mabadiliko, sawa jamani? Ukianza pole pole unajenga base, unafika mahali fulani. Naomba niwaelezee kuhusu Singapore wakati nawaima. Singapore haina mto, haina ziwa, ni kanchi kadogo tu hivi. Kanchi nini? Kadogo tu hivi. Yaani walichofanikiwa wao ni kwamba yale maji yanayotumika uwani yanaenda kuwa recycled, yanaenda kusafishwa. Unarudi unakunywa tena, si unaangeleka. Sawa? kinapeleka tena nenda kufukushwa kwenye mashine, unakunywa tena, hawana maji mapya, sawa. Lakini leo hii ndio nchi inaongoza kwa ufanisi duniani. Wao lugha inaitwa tips, hawana tips, ni rushwa tu wao, sawa, yaani wameweka hiyo standard, lakini pia wamefanikiwa. Rais wao sio mwanasiasa, rais wao ni CEO, wanampa malengo tunakupa malengo haya kwa huu mwaka uhakikishe umekamilisha. Kwa gap kubwa tulionayo Afrika ni masuala kwenye management tunaita governance. Sijui Kiswahili dadayesi hiki governance tunasemaje? Kaka Fred nilikuwa na nyuma, kaka Fred, governance kuzo tukasema ni nini kwa Kiswahili? usimamizi wa taasisi zetu, sawa. Governance, tunazungumzia governance, tunazungumzia level ngazi za bodi na maeneo mengine, kwenye zile ngazi za juu za taasisi, sawa. Ndio hilo neno linatumika kama governance. Kwa hiyo gap kwa tunaona ni hapo, lakini ni nini kinatupa shida? Hawa waliokalia hizo nafasi kutoka katikati yetu, mitazamo watu wanaokuwa nayo, ufahamu walionayo na mambo mengine ndio yanatufikisha hapo Mimi nawaombea kwa Mungu, sawa mna nafasi ya kuweza kutransform hii nchi. Ni tajiri sawa, jamani, tajiri mno. Madini tunaona machimba bariki nani nani. Nilikuwa naongea na geologist, anasema hatujayagusa, tumeyakuna kuna, hatujagusa madini bado yaliyo kwenye nchi. Maziwa yote yako wazi, hamna mashamba ya maana ya samaki. Sawa, national park hizo unazoziona kwenye utalii, sisi kombe la Russia wakati wageni walibasti mjini kote huku mpaka magari yalikuwa yamepaki uwani yakaenda yakaenda hifadhini. Mtatu ulifikisha wageni wangapi kwenye national park? Milioni moja na nusu. Wakati South Africa ina national park nne tu, inaia wanapeleka wageni milioni tisa. Milioni ngapi? Tisa kutoka milioni moja na ngapi? Kwa fursa ziko nyingi kwenye kila industry, kila mahali pana fursa. Ni positioning yako, namna gani unajiandaa, soma vitu nje ya boksi, fanya vitu, tafuta taarifa nje ya syllabus ya darasani kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Aim, anza maandalizi mapema, you will one day get there. Dada Esi kasoma ni refu, nafikiri hizi stories zimesaidia kwa muda mfupi. Mungu awabariki sana. UTV Online Gospel Fest. UTV Online Gospel Fest.